With that said, we're going to get started with our video. Gerakan tarik ulur 1963 Bro, minta tolong gulung ya <laughs> gerakan mendorong gerobak Pak Budi. Menarik. Uh, Gerakan mengetik HP ketika ada yang giveaway. Beliau sangat milenial. Yes! asapnya masuk ke rumah saya, Bu. Bisa sesak nafas saya. Rumah saya masuk asap nggak apa-apa kok. Saya nikmatin asapnya. Hmm. Udah, udah, gini aja. Uh, Wih, ada penentang baru nih. Hati-hati, Bung. Dia pernah menyentuh Tirkon Queror tingkat paling tinggi di dunia perlayangan. Aku butuh angin untuk mengulurnya. mulur Tolong pak Tenang, tenang pak Biar kami yang tangani Bunting gunting gunting <laughs> gimana pak benang anak selamat terima kasih pak eh. Nah, begitu dong. Damai aja ya, Ibu, Bapak. Ya, dah. Jangan dibakar, Bu. Katanya sudah nggak mau dibakar apa? lagi. Apa? Bu, Bu. Ibu. Apa? Apa? Pak. Ya. Ya. Layangan legendaris itu muncul lagi. konon katanya satu tarikan benangnya bisa memotong apa saja yang menghalangi. Serta kehadirannya membuat sinyal handphone di seluruh kota mati. Manusia sudah menjadi lemah. Hidup kita telah kita sandarkan pada sinyal HP dan internet. Postingan baru. Oh, TikTok. Keadaan ini memaksaku menyaksikan <laughs> secara langsung buruknya tarian TikTok di kehidupan nyata. <laughs> Kamu butuh filter, Nan. Oh my goodness. Imun tubuh manusia milenial oh tak pernah God. mempelajari bakteri dan virus yang hinggap di buku kamus. sebagian selebriti online pun menjadi gembel karena tak mempunyai talenta di luar dunia maya. Terima kasih, guys. Bisa saja itu masa depanku. Aku harus putar otak untuk mengakhiri ini. desa gitu? Ah, ah, Cuk, tolong ambilin celana kakek yang ada di lemari soalnya ini udah terlalu kena. <laughs> ini benang gelasan turun-temurun yang sudah melegenda sejak dahulu. Benang ini tidak pernah kalah karena di dalam ada kekuatan mistisnya. Pegang ini. Seperti lem kayu. Benang itu adalah kumpulan sambungan bulu ketek kaki buyut kamu. Yang memang terkenal tajam. <laughs> benangnya, nak. Jilat benangnya, percaya sama kakek. Jilat. benangnya telah menyatu dengan bulu keteku. Oh, <laughs> <laughs> Semuanya, sinyal dan internet telah bekerja kembali. Wah, sinyal dan internet sudah jadi, woi! Man, this guy, mashallah, is really talented, really funny guy. Some of the, the, the parts were really funny because it reminded me of my childhood, right? When uh, a kite used to get cut all of us would start <laughs> running after it, no matter what. Somebody with a stick, somebody with something else to try to see if we can uh, catch him. And the, the other part where they jumped in somebody's house and the person was shooting. Similarly, you know, the, um, on top of people's houses, if the kite fell, some areas we could call, some areas we couldn't. You know, we even if the kite was there, we we have to like basically stay away because the people would, would get mad or upset or whatnot, right? So, and I like the part where the TikTok there was no internet signal and the TikTok <laughs> the person brought the boom bag <laughs> and he's like, here's my new post. It's really funny. I enjoyed it. It was really, really nice.